chapter 5 from the book Flamingo, Book of English Literature and we are doing the prose part of it. The name of the chapter is Indigo. You have named one of the airlines in India as Indigo Airlines. What is that Indigo? Many of you may not be knowing because you have not tried to know it exactly. Right before we start this chapter, my advice to you is keep your eyes and ears wide open. Receive everything that comes your way and that's how your general knowledge grows. So here, indigo is the name of the title of the chapter. It's a prose part and it is uh, an extract from a book a world famous book दुनिया की बहुत प्रसिद्ध किताबों में से एक किताब उससे एक्सर्प्स हैं E X C E R P T और एक्सट्रैक्ट हैं E X T R A C T एक टुकड़ा निकाला गया है और उसको आपके अध्याय के लिए रख दिया गया है this extract is kept as a part of your course with some specific objective एक विशेष उद्देश्य से ये हिस्सा उस पुस्तक का आपकी किताब में रखा गया है आपके कोर्स में है because this deals with various aspects it enlightens you on many aspects not only it is preaching और lecturing but it was also motivational in its own way. The writer of this book is uh, Louis Fisher, a very famous writer in his own times. 1896, 1970, born in Philadelphia. He was a volunteer in uh, British Army and volunteer means Swayam Sevak. जो खुद अपने को आ, किसी काम के लिए बिना पैसे की अपेक्षा किए अपने को किसी में किसी काम में लगा देते हैं उसे वॉलंटियर कहते हैं स्वयं सेवक सो ही was a swayamsevak in the British army between 1918 and 1922. That means the stage the period when first world war was over and many of the countries, the defeated ones and the victorious ones, both had undergone lot of issues after the war. चाहे वो विजयी सेना ही क्यों ना हो इंग्लैंड की ही सेना क्यों ना हो they had suffered heavily in the war लड़ाई में हजारों परिवार बर्बाद होते हैं हजारों मकान सड़कें और न जाने क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप कल्पना कर सकते हैं और I am talking about the First World War. Now the First World War gets over and after that Britain decides to use its army for for the purpose of making New Britain. With that aim in mind, many people joined as volunteer and Louis Fisher was also one of them though Philadelphia is in America, but he joined British Army. Fisher had made a career as a journalist. He was a famous journalist and wrote for the most famous daily of its time, even today, the New York Times, most famous newspaper. Similarly, the Saturday Review and for European and Asian publications in large number. Means he was one of the topmost journalists of its times, Louis Fisher. So you should remember him not only as the writer of the book that we are going to study extract from, but as a famous journalist. बहुत प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में भी हम इसे जाने he was also a member of faculty at Princeton University in USA वहाँ वो प्रोफेसर थे पढ़ाते थे और साथ ही साथ पत्रकारिता भी करते थे और बुक राइटर तो थे ही his most famous book is the life of the Mahatma Gandhi the life of Mahatma Gandhi is one of his most famous books to be one of the most authentic books on the life of Gandhi on the life of Gandhi ji Gandhi ji के जीवन पे हजारों किताबें लिखी गई हैं लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल तथ्य और सच्चाई पूर्वक किसी के जीवन का वर्णन करती हैं गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालती हैं उन पुस्तकों में से एक चुने हुए पुस्तकों में एक है the life of Mahatma Gandhi by Louis Fischer The book has been reviewed as uh, one of the best books ever written on Gandhi. One of the best books ever written. कभी लिखी गई गांधी पर लिखी गई किताबों में सर्वश्रेष्ठ किताबों में गिनी जाती है और टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का जो सप्लीमेंट आता है जिसमें बुक रिव्यू आता है उसमें लिखा गया है that this is one of the best books on Gandhi. So from that extract, from that book, we have an extract. And that extract is about the period of 1916-1917 की घटना को लेकर ये चैप्टर शुरू होता है गांधी से जुड़ी हुई 1916-17 की घटना को लेकर the chapter starts once we read then you will understand why the title indigo. Indigo मतलब होता है नील नील आप जानते हैं जो आ, नील की खेती होती है आ, जिसमें कपड़ों को सफ़ेदी के लिए नील डालते डाला जाता है वह नील की खेती होती है जो बिहार में बहुत होती थी तो नील की खेती से संबंधित कुछ घटनाक्रम का इस चैप्टर में वर्णन है this story is about the indigo plantation indigo workers Gandhi and the freedom movement कुल मिला के इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो महात्मा गांधी हैं And Mahatma Gandhi had just come to India from South Africa. But when he came to India, he had made his name already. He had already become very well known in South Africa. क्योंकि South Africa ki kuch ghatnaon ne उन्हें बहुत विचलित कर दिया था जिसमें एक घटना थी उनको ट्रेन से उतार दिया जाना रात में क्योंकि वो एक ब्लैक थे और वाइट लोगों की बोगी में बैठ गए थे तो टीटी ने और बोगी में बैठे हुए लोगों ने उनको रात में उतार दिया कड़कड़ाती ठंड में अकेले स्टेशन में उसके बाद गांधी वो नहीं रहे जो पहले थे एक सामान्य lawyer and then he decided to protest against this kind of behaviour by the whites in South Africa and he successfully protested earn name and fame for himself प्रसिद्धि मिली उनको लोगों का विश्वास जीता उन्होंने and after having a successful stint in South Africa he comes to India somewhere around 1915-16 बस उसी समय की एक घटना है जब वो भारत आते हैं और उसके बाद क्या होता है that is there in this chapter this chapter is also a part of the freedom movement the incidents, the examples or the incident for that matter given in this chapter form a very important part in our freedom struggle. Mind you, World War was just getting over in 1915-16, though it came to an end in 1917-18, but the British and the American forces and allied forces, they were successfully uh, fighting against the Axis powers. And what happens is that during this course of the war, Britain wants the help from Indians. Britain needed a lot of soldiers to fight wars all over. And for that he needed soldiers. He requests the Indians also to join their army and serve the British army abroad. The British also needed Indian resources, Indian support, Indian cooperation and all that. On the one hand, British were looking for support from India, moral support, financial support, moral support and resource support on the other hand, British were ill-treating the Indians in South Africa. This ill treatment of Indians by the British in South Africa, by the Gore, by the whites in South Africa, formed the background of Gandhi's thoughts, Gandhi's thought process. With that background, Gandhi comes to India, decides to go around the country get first-hand experiences of happenings in India, understand the equations and the complexities of Indian society, Indian life and what not. In other words, he tours around the India, the country with the idea of understanding India better before he decides how to go about in freedom movement. So now I will read the extract side by side I also translate them मैं पढ़ूंगा और उसके बाद लाइन बाय लाइन उसका अनुवाद भी करूंगा साथ ही साथ कठिन शब्द बताऊंगा और उन शब्दों के अलग अलग अर्थ जो हैं वो बताऊंगा the last will be the question answer session so having told you the background of what the article is about having told you Why this extract is there in our course? Now let's proceed with the chapter. As this chapter is a biography on Gandhi ji, Gandhi ji ki jivani hai. The writer has uh, been an important part of this chapter because he himself is a player in this chapter apart from as a player um, identifying the developments taking place in India, understanding Gandhiji and his philosophy better and what not. So the author writes, when I first visited Gandhi in 1942 in Sevagram in central India, he said I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1947. It was in 1917. जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम में मिला और वो आश्रम कहाँ था सेवाग्राम में आप देखिए सेवाग्राम कहाँ है जहाँ पर गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे अपने प्रयोग किए उन्होंने एक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है अपने जीवन पे उन्होंने प्रयोग किए वो सेवाग्राम ही जगह थी वर्धा के पास तो राइटर का कहना है कि जब मैं 1942 में गांधी से पहली बार मिला सेंट्रल इंडिया की एक जगह सेवाग्राम में तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों के भारत छोड़ने के लिए अर्ज किया अनुरोध किया लोगों से गांधी जी का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट आप सब पढ़े होंगे इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन तो लुई फिशर ने पूछा कि आपका अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसा कि आप अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने का लोगों से एक तरीके से अनुरोध कर रहे हो अर्ज करना टू अर्ज मैंने अनुरोध करना I urge you to please stand up in his honour मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि उनके सम्मान में खड़े तो हो जाओ सो so, गांधी रिप्लाईज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्यों मैंने क्यों निर्णय लिया कि मैं भारतीयों से अनुरोध करूं कि अंग्रेज़ों को वो यहाँ से खदेड़ें अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालें डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश एक तो होता है अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम आवक समय और जावक समय और एक होता है डिपार्चर मैंने विदाई अंग्रेजों की विदाई का अनुरोध मैंने क्यों किया इसको मैं बताऊंगा और फिर कहते हैं इट वॉज इन 1917 1917 की बात है ये बात बताई कब जा रही है उन्नीस में किसके द्वारा गांधी के द्वारा किसको फिशर को क्या कि 1917 में मैंने क्यों सोच लिया था कि अंग्रेजों की विदाई के लिए अनुरोध किया जाए he had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress party in Lucknow अब लुई फिशर बताते हैं गांधी जी के अनुभवों के आधार पर गांधी जी से सुनने के बाद that Gandhi ji had gone to Lucknow in 1916 that means during the first world war उस दौरान जब अंग्रेज भारत की मदद मांग रहे थे गांधी लखनऊ जाते हैं and what does he do? He attends the annual Congress session. Congress जो समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी का हर वर्ष एक सम्मेलन होता था 1916 में सम्मेलन लखनऊ में हुआ तो गांधी कहते हैं फिशर कहते हैं कि Gandhi had gone to attend that conference at Lucknow there were 2,301 delegates and many visitors बहुत से लोग आए थे विशिष्ट व्यक्ति और बहुत से लोग डेलीगेट्स के रूप में आए थे during the proceeding Gandhi recounted proceedings मतलब घटनाक्रम गांधी रिकाउंटेड टू रिकाउंट मतलब फिर से याद करना गांधी जी ने बताया a peasant came up to me looking like any other peasant in India peasant यानी फार्मर किसान पेजेंट यानी किसान गांधी जी बताते हैं देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है वह गांधी के शब्द ब शब्द बयान को उद्घृत किया गया है इसका मतलब ये हुआ so during the proceeding Gandhi recounted उस कार्यक्रम के दौरान उस घटनाक्रम के दौरान क्या हुआ इसको गांधी बता रहे हैं और बोलते हैं ए पेजेंट केम टू मी मेरे पास एक किसान आया looking like any other peasant in India किसी अन्य किसान की तरह वो दिखाई दे रहा था पुअर एंड इमेशिएटेड कमजोर दुबला गरीब और दुबला पतला इमेशिएटेड मतलब शरीर से बहुत कमज़ोर भूखा पेट पीठ दोनों हैं एक चल रहा लकुटिया टेक इतना ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था ऐसा वो किसान आया जैसे भारत के बाकी किसान भी ऐसे होते हैं and that farmer said that peasant said to Gandhi I am Rajkumar Shukla I am from Champaran and I want you to come to my district बस यही उसने कहा मैं राजकुमार शुक्ला हूँ मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आए चंपारण कहाँ है देखिए नक्शे में लखनऊ कहाँ है चंपारण कहाँ है 1916 की यात्रा उसके लिए राजकुमार शुक्ला का अनुरोध सवाल ये उठता है चंपारण क्यों जाऊं ये आदमी क्यों आया है वहाँ से मुझे क्यों बुला रहा है Gandhi had never heard of the place Gandhi ने कभी इस जगह का नाम भी नहीं सुना था it was in the foot hills of towering Himalayas near the kingdom of Nepal foot hills मतलब क्या होता है हिल तो सुना है फोर्ट हिल्स मतलब तराई हिमालय की तराई में नीचे हिमालय के निचले हिस्से में चंपारण नाम की जगह थी टावरिंग हिमालयाज उच्च उत्तुंग हिमालय टावरिंग टावर मतलब आप जानते हैं ऊंचा और टावरिंग हिमालय मतलब उत्तुंग हिमालय नेपाल किंगडम के पास के हिस्से में चंपारण दिखाई देता है जो हिमालय के विशाल पर्वतों की ढलाई पर तराई में है वहां वो बुला रहा है और इस जगह का नाम गांधी ने सुना भी नहीं था under an ancient arrangement the Champaran peasants they are share croppers ancient मतलब प्राचीन किसी प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के जो किसान थे वो लोग शेयर क्रॉपर थे शेयर क्रॉपर का अर्थ क्या होता है ऐसी किसानी जिसमें उत्पादन का कुछ फसल के उत्पादन का कुछ हिस्सा आप रखते हो और बाकी हिस्सा मालिक को दे देते हो ऐसी फसल या ऐसी खेती जिसमें फसल के उत्पादन का कुछ हिस्सा किसान रखता है और बाकी हिस्सा दे देता है किसान किसकी एवज में रखता है फसल उत्पादन करने की एवज में उसके लिए मेहनत करने की एवज में उसे एक तरीके से ये आ, उसका उसकी कमाई है तो जो पुराना वहाँ पे जो पद्धति चल रही थी तो उस एरिया में उसके अनुसार किसान शेयर होल्डर था शेयर क्रॉपर था Rajkumar Shukla was also one of them Rajkumar Shukla भी ऐसे ही एक पेजेंट थे he was a literate but resolute वो अशिक्षित थे लेकिन बहुत दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था ये सब बात कौन बता रहा है गांधी बता रहे हैं लुई फिशर को और लुई फिशर ने उसे यहाँ पे हमको इस लेख के माध्यम से बताने की कोशिश की हो he was literate but resolute resolute मतलब दृढ़ निश्चय This man named Rajkumar Shukla had come to the Congress session at Lucknow. What for? He had come all the way to complain about injustice of landlord system in Bihar. Landlord matlab zamindar. Zamindar system jo Bihar mein tha, zamindari pratha. उसमें जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था उसकी बात करने के लिए वो लखनऊ में आया था क्योंकि उसको मालूम था कि कांग्रेस के एनुअल सेशन में पूरे भारत से लोग आते हैं बहुत गहराई से सीरियस माहौल में विचार विमर्श होता है विचार मंथन होता है समस्याओं को समझने की कोशिश होती है और फिर उसके बाद कोशिश होती है उन समस्याओं के निराकरण की so thinking that 2301 delegates and visitors were there he thought he will speak about the poor conditions of farmers of Champaran there at Lucknow Congress in front of all the delegates. And by doing so, he will enlighten the delegates about the conditions of farmers. Farmers ki sthiti, kisano ki daini sthiti, ko wo वहाँ ujagar karega, us manch par, जहाँ pe Lucknow session Congress ka ho raha tha, aur ek baar mein hajjaro लोगों ko किसानों की समस्याओं से वाकिफ कराएगा that was the idea behind Rajkumar Shukla coming all the way from Champaran to Lucknow सोचिए this man was very poor emaciated शारीरिक रूप से बहुत दुबला पतला भूखा आदमी दिख रहा था वो भी इतनी वो इतनी तकलीफ में था कि लखनऊ से उसने चंपारण से उसने लखनऊ जाना तय किया and somebody had probably said speak to Gandhi किसी ने उसे कहा था कि तुम्हें इतनी शिकायत है जाके गांधी से मिलो speak to Gandhi is again inverted comma that means कौन बोल रहा है किसका वाक्य है ये गांधी का वाक्य है Gandhi is telling Louis Fischer that a man named Rajkumar Shukla comes to me and tells me that I have come to you because somebody told me speak to Gandhi about your problems So that is why it is in inverted comma. What is in inverted comma is Gandhi's words. कुल मिलाकर गांधी जी लुई फिशर को बता रहे हैं कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक दुबला पतला गरीब किसान चंपारण से लखनऊ आता है मेरे पास जहां मैं कांग्रेस का सेशन करने गया था और ये शिकायत करता है कि साहब चंपारण में बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ आप चलिए और किसी ने कहा था कि तुम गांधी से ही मिलो स्पीक टू गांधी देखिए 1915-16 में गांधी भारत आते हैं और उनका इतना नाम ऑलरेडी हो चुका है कि लोग गांधी से कितनी अपेक्षा करने लगे he had just come to India and you started touring the country with the idea of understanding the country and its people and people are already known him so well that Rajkumar Shukla was directed to go and meet him only and speak his problems out there to him. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Gandhi ने शुक्ला को कहा ऐसा कहने पर जब शुक्ला ने अनुरोध किया कि मेरा कानपुर में अपॉइंटमेंट है देखिए कानपुर की स्पेलिंग और इसका उच्चारण भी Kanpur why British people can not pronounce Kanpur आज इसका स्पेलिंग है के ए एन उस समय इसको C A W N P O R E so this is the same place as modern Kanpur so Gandhi says कि मेरा एक ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है वहाँ and I am also committed to committed to मैं बंधा हुआ हूँ किस चीज़ के लिए बंधा हुआ हूँ to go to other parts of the country Bharat के दूसरे हिस्सों में भी जाने के लिए बंधा हुआ हूँ you remember I told you that in the first two year Gandhi decided to go around the whole country and for information let me tell you Gandhi जब भारत आते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि मैं क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं यहाँ अपने भारत के अपनी राजनीति की या अपनी समाज सेवा की so he meets his political guru who was his political guru Gopal Krishna गोखले and Gopal Krishna Gokhale guides him and tells him that first you try to understand the country and its people, go around the whole country. It was in that context that Gandhi decided to go to different places including Kanpur and other parts of India. Shukla, now look at this situation, Shukla accompanied him everywhere. Gandhi is telling Louis Fisher कि मैंने जब उसे कहा कि मैं पूरा भारत जाऊंगा कई जगह मेरे अपॉइंटमेंट हैं तो ये शुक्ला नाम का किसान मेरे साथ हर जगह चला ही एकम्पनीड मी उसने मुझे कंपनी दी टू एकम्पनी मतलब साथ चलना please accompany me this Shukla is he went round with me all over the country Gandhi was surprise surprise at his tenacity surprise at his determination इतना ज़्यादा उसमें दृढ़ता थी दृढ़ निश्चय था जिद्दी था कि उसने ठान लिया मैं गांधी से मिलूंगा और लखनऊ में तो मिल नहीं पाया था और वहाँ मिला तो गांधी ने कहा भी मेरा यहाँ सब जगह अपॉइंटमेंट है सो ही कंटी he moved on with Gandhi he went with him everywhere then Gandhi return to his ashram near Ahmedabad और अब गांधी भारत घूम के भारत दर्शन करके जहाँ जहाँ जाना था वो अहमदाबाद आते हैं what is the ashram in Ahmedabad called ashram near Wardha is called Sevagram as I told you in the beginning in Maharashtra ashram near Ahmedabad in Gujarat is called Sabarmati ashram तो वो साबरमती आश्रम में आते हैं अहमदाबाद में शुक्ला उनके पीछे पीछे जाता है Shukla followed him to the ashram for weeks he never left Gandhi side और कई सप्ताह तक उसने गांधी को नहीं छोड़ा he never left Gandhi's side Gandhi के साथ लगातार लगा रहा वो सप्ताह कई सप्ताह गुजर गए गांधी के साथ चिपका रहा एक तरीके से सतत रूप से उनके पीछे चलता रहा फिक्स ए डेट ही बेग्ड बेग्ड मतलब टू beg मतलब भीख मांगना पर यहां पे टू बेग मतलब अनुरोध करना बहुत उसने अनुरोध किया fix a date Gandhi ji एक तारीख तय करो किस चीज़ की तारीख चंपारण जाने की तारीख आप पूरे भारत घूम रहे हो मैं चंपारण के लिए आपको बोलने आया था और अभी तक आपने तारीख तय नहीं की तो महोदय please fix a date, he is appealing with folded hand. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, शेयरक्रॉपर राजकुमार शुक्ला का जो दृढ़ निश्चय था और उससे जो कहानी सुनी उन्होंने kisano ke halat ki, Gandhi ne kaha, I have to be in Calcutta on such and such date. Mujhe इस तारीख को कलकत्ता रहना है come and meet me and take me from there वहां मुझसे मिलो और फिर मुझे वहां से चंपारण ले चलो क्योंकि गांधी जी ने चंपारण सुना नहीं था पहली बार राजकुमार शुक्ला से सुना he heard this place for the first time and Champaran was you know on the foot hills of Himalayas तो Gandhi said you better come down to Calcutta I will be available in Calcutta from this date to this date you come spend time with me and then we go together from there to Champaran. Good, job done. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. कई महीने निकल गए शुक्ला बेचारा बैठा रहता था लगातार हाउंच मतलब क्या होता है कुबड़ भी होता है तो वो बस बैठा रहता था at the appointed spot appointed spot मतलब क्या होता है टू अपॉइंट किसी को नियुक्ति देना अपॉइंटमेंट किसी को समय देना अपॉइंटेड स्पॉट मतलब वो जगह जो तय की गई है पूर्व निश्चित जगह appointed spot You please come to me at the appointed time. Jo purv nishchit samay hai, usme aana. So this is called appointed. Or ek hota hai, you are appointed as football captain. That is a different meaning. So in this context, here appointed means purv nishchit samay. So he kept sitting for months now, again waiting for Gandhi to come. And he kept sitting at that spot when Gandhi arrive Gandhi आते हैं he waited till Gandhi was free और तब तक उनकी प्रतीक्षा किया जब गांधी फ्री दिखाई दिए खाली दिखाई दिया अन्यथा गांधी को लगातार उसने व्यस्त पाया उसके बाद then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar और अब दोनों जो पूर्व निर्धारित डिस्कशन के अनुसार they boarded the train to board the train मतलब ट्रेन में चढ़ना टू क्लाइम द ट्रेन नहीं होता याद रखेंगे you board the plane you board the train means train में बैठना B O A R D board so both of them boarded the train where for for Patna direct Champaran के लिए कोई सुविधा नहीं थी तो पहले पटना गए and there at Patna in Bihar the two of them went to a lawyer called Rajendra Prasad have you heard of this name you must have doctor Rajendra Prasad he was the first president of India number one secondly he was also the president or chairperson of संविधान सभा द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने भारत का संविधान बनाया उसकी जो भी मीटिंग होती थी 111 अलग अलग दिनों में हुई उस मीटिंग को चेयर करने का काम इन्होंने किया and as a student Rajendra Prasad was brilliant he had topped in the university in the entire north east from Calcutta university This man was there in Patna because he was from Bihar. So these two people go to Dr. Rajendra Prasad, who later became President of Congress and of India also.